mantap mas bro poin satu mas bro Alhamdulillah mas bro poin satu mas bro ruak-ruak ini dia mas bro mantap mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya mas bro? Semoga sehat selalu ya mas bro Hari ini kita di ladang mas bro Jalan-jalan mas bro Nengok semayan padi mas bro kita lagi mau tanam kita mas bro kita lagi di perintah nih mas bro Jalan-jalan sambil bawa mas bro Nengok ladang mas bro Majibulakan namanya. Kesemen sini mas Itu kita Masih panas betul mas bro. Mau pulang pun males mas bro. Pulang kita sambil cari teman mas bro. Nggak tahu ada mas bro. Oke mas bro. Kita mas bro lanjut mas bro. Semoga kita dapat buruan mas bro.